hello friends welcome my YouTube channel Jain travel walk it's Omalloor walk Omalloor is a small town about 3.5 kilometre south of Pathanamthitta district headquarter in Kerala Omalloor is famous for Vayal वानीबम which is an annual farming fair in the month of Meenam दोस्तों आपको मुझे दिखा रहा हूँ ओमनूर वॉक है ये पतनम टीटा डिस्ट्रिक्ट के पास में है ये 3.5 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर वायल वानीपम बोलते हैं हर साल फार्मिंग होता है यहाँ पर हम्म, ये बहुत ही अच्छा जगह है खूबसूरत जगह है पूरा प्राकृतिक से सौंदर्य से भरा हुआ है देखते रहिए हमारा एक ब्लॉग है अगर आपको पसंद आ गया तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना थैंक यू सो मच